Ultima Farming license-ийг худалдаж авах нь Ultima Token-ийн farming-ийг эхлүүлэх өмнөх анхны үе шат юм. Энэхүү завраар бид Trust Wallet Crypto хэдвчний тусламжтайгаар USDT TRC20-оор хэрхэн лицензийн төлбөр хийхийг та бүхэнд харуулах болно. Ultima Farming license-ийг худалдаж авахын тулд Ultima Farm сайтын өдөрдөг самбарт очно. Хуудсыг доош нь гүйлгэнэ. Ultima Token-ийн фармингийн удаж авах боломжтой лицензүүд харагдах болно. Өөртөө тохирох лицензийг сонгоод худалдаж авах дээр товшно. Төлбөрийн арга сонгох цонх нэрдэнэ. Tether USDT TRC20-ыг сонгоод хооснуудыг чагтлаж нөхцөлийг зөвшөөрөөд purchase буюу худалдан авах дээр товшно. Coin payment site нэгт бөгөөд дэлгэцэн дээр USDT TRC20-ийн дүн ба тухайн дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хэдвчний хаяг харагдана. Тав тухтай ажиллахын тулд дэлгэцэн дээр харагдах QR кодыг уншуулж болох бөгөөд үүний дараа таны төлбөр шилжүүлэх гэж буй хэдвчний хаяг таны хэдвчний апп дээр шууд гарч ирэх болно. Одоо Trust Wallet крипто хэдвчний гар утасны аппыг нээн үү. Таны дансанд USDT TRC20 зуус ба шимтгэлийн төлбөрийг Tron токен байх ёстой. Send дээр товшоод USDT TRC 20-ыг сонгоно. Шилжүүлэх хийх идэвчний хаягийг оруулно. Эсвэл хаягийг шууд гаргахын тулд QR кодыг хуулно. Лицензийн төлбөрийг дүнг оруулаад Next дээр товшно. Таны хідвчэнд гүйлгээний шимтгэлийн төлбөр хийх Tron байх ёстойг анхаарна хаяг дүнгээ дахин шалгаад confirm дээр товшиж гүйлгээгээ баталгаажуулна төлбөрийн мэдгэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Нэгдэх цонхонд таны лицензийн идэвхжүүлэх түлхүүр харагдах болно. Түүнийг идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Энэ бол чухал. Зөвхөн идэвхжүүлсэн дараа таны фермийн мокслоод өсч та энэ бүтээгтүуний бүх боломжуудыг ашиглах боломжтой болно. Та хуудасаа хаасан эсвэл интернеттэй холбоотой асуудал гарсан бол санаа зовох хэрэггүй. Лицензийн түлхүүрүүд хэсэгт та худалдаа авалтын бүх түүгээ харах боломжтой бөгөөд тэнд Activate хэмээх зэрэг давшлыг давшиж Өмнө нь худалдаж авсан Ultima Farming License-ийг идэвхжүүлэх боломжтой. 2 хүргэе. Та Ultima Token-ийн фармингийн лицензийг худалдаж авлаа. Дараагийн алхам бол Ultima Farming Units-ийн төлбөр юм.